हाय दोस्तों I am Raj please video को फुल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूल हमें कहाँ मालूम था कि प्यार क्या होता है बस एक तुम मिले और ज़िंदगी बदल गई मोहब्बत बन गई तुम पूछ लेना सुबह से या शाम से यह दिल धड़कता है तेरे नाम से प्यार सिर्फ आई लव यू बोलने से नहीं होता फीलिंग भी समझनी पड़ती है एक दूसरे को कहाँ से लाऊं वो शब्द जो जो सिर्फ तुम्हें सुनाई दे धीरे धीरे तुम मेरी होती जा रही हो मेरी ज़िंदगी जैसी खुशियों से भरी जा रही है मैं दो चीज़ों से डरता हूँ एक तेरे खोने से एक तुझे रोने से